আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতুহু আরবি দ্বিতীয় চতুর্থ অ্যাসাইনমেন্ট দুই সাল এই অ্যাসাইনমেন্টে লিখতে বলা হয়েছে মুনসারিফ গাইরে শরীফের পরিচয় এবং গাইরে শরীফের নয়টি সববের প্রত্যেকটির উদাহরণসহ উল্লেখ এবং এখানে বিভিন্ন বাক্য দেওয়া হয়েছে ওই বাক্য থেকে গাইরে শরীফ বের করে সবগুলো লিখতে বলা হয়েছে الافتتاح المنصرف وغير المنصرف قسمان مهمان في علم النحو استعمالهما كثير في اللغة العربية الآن سأذكر تعريف المنصرف وغير المنصرف وأسباب غير المنصرف وما يتعلق بالسؤال في التالي تعريف المنصرف الاسم المعرب نوعان المنصرف وغير المنصرف ألف المنصرف وهو ما ليس فيه سببان من الأسباب التسعة الآتية نحو سعيد ويسمى متمكنا وحكمه أن تدخله الحركات الثلاث مع التنوين مثل أن تقول جاءني سعيد ورأيت سعيدا ومررت بسعيد تعريف غير المنصرف غير المنصرف وهو ما فيه سببان من الأسباب التسعة واحد منها يقوم مقامهما وحكمه ألا تدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا نحو لفظ إبراهيم في هذه الآيات الكريمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الأسباب التسعة لغير المنصرف والأسباب التسعة هي এক আল আদলু দুই ওয়াল ওয়াসফু তিন ওয়াত্তানিসু চার ওয়াল মারিফাতু পাঁচ ওয়াল উজমাতু ছয় ওয়াল জামউ সাত ওয়াত তারকিবু আট ওয়া উজুনুল ফাইলি নয় ওয়াল আলিফ ওয়ান নুনু জাইদাতানি ওয়া তাফসিলুহা কামা ইয়ালি الأول العدل وهو تغيير اللفظ من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى بلا تغيير في المعنى وهو على قسمان ألف تحقيقي نحو مثنى ثلاثة وهما معدولان حقيقة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة বা তাকদিরিয়ুন নাহবু ওমারু জোফারু হাইসু কুদ্দিরা ফিহিমাল উদুলু আন আমিরি ওজাফিরিন লিওয়াজ্জাহা বিহি মানা আসসারফ الثاني الوصف وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع فإن أسود وأرقم غير منصرفين وإن صار اسمين للحية لإسالتهما في الوصفية وأربع في قولك مررت بنسوة أربع منصرف مع أن فيه وصفية وأذن الفعل لعدم الأصلية في الوصف ولا يجتمع الوصف مع العلمية أصلا الثالث التانيث بالتاء وشرطه أن يكون علما نحو طلحة وفاطمة وكذا المعنبي وهو ما جعل علما دون علامة تانيث مثل زينب الرابع المعرفة ولا يعتبر في منع الصرف بها إلا العلمية وتستمع مع غير الوصف مثل إبراهيم وأحمد الخامس العجمة وشرطها أن تكون علما في العجمية غير العربية وزائدا عن ثلاثة أحرف نحو إبراهيم وإسماعيل أو ثلاثيا متحرك الوسط نحو لمك فلجا منصرف مع كونه أعجميا لأنه ليس بعالم ونوح ولوط منصرفان لسكون الأوسط فيهما السادس الجمع وشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجمع وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان متحركان نحو مساجد ودواب أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير كابل للتاء نحو مسابه وإن سياقل وفرزنا منصرفان لقبولهم التاء السابع التركيب وشرطه أن يكون عالما بلا إضافة ولا إسناد نحو بعل بكو وإن عبد الله منصرف للإضافة وإن شاب قرناها مبني للإسناد الرابع الثامن الألف والنون زائدتان وشرطهما إن كانتا في اسم أن يكون الاسم علما نهب عمران وعثمان وسعدان منصرف لأنه اسم نبت وليس علما وإن كانت في الصفة فشرطها أن يكون مؤنثها فعلانة نهب نشوان ونشواي وندمان منصرف لوجود الندمانة التاسع وزن الفعل وشرطه أن يختص بالفعل نحو ضرب وشمر وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المضارع ولا يدخله الحاء نحو أحمد ويشكر এখানে কিছু বাক্য দেওয়া হয়েছে বাক্য থেকে গাইল মুসরিফ বের করে সব লেখা হয়েছে আলাউল খরাজ আল মুসাল্লুন মিন আল মসজিদ মাসনা মাসনা আদলুন তাহকিকিউন সাবামান আল আউয়াল আদল আসানি ওয়াসফ الثاني جاء عمران من المدرسة عمران الألف والنون زائدتان الثاني علم الثالث جاء أحمد من السوق أحمد الأول أذن الفعل الثاني علم الرابع جاء طلحة من بعلا بكو طلحة الأول المؤنس بالتا الثاني علم الخامس الببغاء طير من الطيور الببغاء تانيس بالألف قائم مقام الصابين السادس هذا قبيلة مضر مضر الأول علم الثاني أجمة السابع يصيب الله إمارة المساجد المساجد جمع قائم مقام الصابين الثامن جاء إبراهيم من المدرسة إبراهيم أجمع علم التاسع لبس زيد رداء أسود أسود وصف الثاني أذن فعل الاختتام المنصرف وغير المنصرف موضوعان مهمان فعلينا أن نهتم بهما اهتماما بالغا Hello viewers ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন বেশি বেশি আমাদের সাথে সবসময় থাকবেন নতুন নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেতে ভিডিও পেতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতুহ